guys, Jew here, Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Uh, ngayong araw ay tuturuan ka, ko kayo paano i-distinguish, distinguish o i-identify ang pinagkakaiba na Showa at Sanke Koi Fish kasi ito ay madalas na madami ang nalilito nito. Okay? So, shout out Padiayta sa napakagandang asawa na si Mabel, Marcel at Bay, come here! So, dito, oh, shout sa mga my, my, my mama and subscribe to my channel full of drawing and adventures. Oh, your channel, iCarly's World. My channel, iCarly's World. Visit it and, and find others. Okay. <laughs> Yun, si, si uh, paki-subscribe din sa kanyang channel, iCarly's World. Ilagay ko sa description below. Okay, so <clears throat> without further ado guys, let's go to my video. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating kapagong videos. So ito na ang ating ano yung guys, sangke at show, sangke at showa. Ah, uh, butterfly fish <laughs> ito. ito lang kasi ang available kung na variety ng showa at sangke. Okay, so natin na ang alamin guys kung ano ang pinagkakaiba ng dalawang variety na ito. Oh so itong dalawa guys ay the same na may ano tatlong kulay uh, puti, pula at itim so ang pinagkaiba nila guys ay yung una ay itong base nila yung sa ilalim base na kulay guys ay ang sangke ay puti guys puti ang sangke ay ang kanyang base guys ay puti na may pula at itim sa ibabaw base ba yung unang kulay ba sa ilalim guys sa whole katawan niya actually ang sangke ay puti na koy guys na may itim at pula sa ibabaw no. at saka unan din yung tingnan uh, isa pa ding tingnan nyo guys ang kanilang pictorial fins itong palikpik ba ito pictorial ito ang sangke ay puti ang pictorial nga na kung meron mang itim tulad nito kun, kunti lang pang stripes stripes ang formation so ayan ito ang sangke ang showa naman guys ay itim na koi yan itim siya ang base niya ay itim guys na may pula at puti sa ibabaw yan itim siya na koy na may pula at puti sa ibabaw yan ang showa no, kung tingnan nyo ito sa ilalim guys ang itim niya ay kumabot sa tiyan yan kasi ang base niya ay itim na koy uh, na kulay Actually, itim siya nga koy na may pula at puti sa ibabaw na kulay. Yan. At isa pa tingnan nyo sa Showa ay itong pictorial fins, itong palikpik dito guys, pictorial fins ay may itim ang itim niya ay full dito especially dito sa area na ito sa base sa pictorial fins dito Tintawag ito na mutuguro guys. to itim. Ang showa. Ang utsuri din guys. Tulad ganito din. Ang pictorial pin itim full. Ang bo ang ano ang itim. Pero ang maganda guys, yung maganda ang kung pipili kayo ng maganda na showa, dapat ang motogoro ay dito lang located sa ano base area ang ano siya ang hindi na siya aabot dito na area yon ang maganda na Showa saka ang ulo din guys may it ayan o oh, itim sa ano Showa ang maganda din na ulo ng Showa guys ay merong itim at saka konting puti tatlong kulay ang available dito sa ulong maganda yan so yan guys ang difference sa dalawang variety yan ang showa ay itim na koi na may pula at puti sa ibabaw ang sangke naman ay may, ay puti na koi na may pula at itim sa ibabaw So, yan ang pinagkaiba ng dalawa guys. So, kung meron kayong tanong guys, comment down below. Uh, kung anong mga katangon nyo about koi fish care, koi fish disease management, at iba pang concern kahit ibang isda na pwede ko masagot, comment down below guys. So, yan lang muna guys. Thanks for watching and uh, yung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, pa-like at share naman ang video na ito sa ibang friends natin na uh, fish keepers at fish keepers para makatulong din. Okay, thanks for watching guys. God bless. See you on my next video. Bye for now.